David Reboredo, como tantos outros mozos e mozas galegas, caeu na rede da droga sendo ainda moi novo. 20 anos de escuridade, dor e desesperanza, tanto para él como para a súa familia. Foi condenado inicialmente en 2007 por vender unha papelina de heroína, pero conseguiu que lle suspendesen a sentenza a cambio de participar nun programa de desintoxicación e non reincidir. Sen embargo, sufriu unha recaída en 2009 pola que tamén foi condenado, co que finalmente acumulou dúas sentenzas que en total suman sete anos de cadea. Tras estes dures, duros anos de dependencia, David iniciou o camiño da recuperación persoal, física, psíquica e social e dende hai máis de tres anos está totalmente desintoxicado e reinsertado na sociedade. David está limpo e rehabilitado, tal como aseguran diversas organizacións, médicos del mundo, Lemán, Érguete, Asociación Alborada, Asociación Cristo da Vitoria, entre outras. Dende a súa reinserción social e ata o seu ingreso en prisión, David ven colaborando en Galicia co Centro de Axuda a Drogodependencia Limán, achegando a súa historia á mocidade galega para que non cometa os mesmos erros que el cometeu na súa mocidade. David é hoxe un home socialmente útil, un home implicado na loita contra as drogas e na prevención da dependencia, un home coa súa vida organizada, cunha relación de parella estable, cuns pais anciáns que dependen da súa axuda, sendo os e o apoio do seu pai, Edmundo, de 82 anos, e invidente que ve como a vida do seu fillo volve a estar na corda flosa. Se o obxectivo da pena de prisión era a reinserción social de David, podemos afirmar que está máis que conseguido, polo que o ingreso actual na cadea deixa de ter significado e sentido. Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia declárase a favor de que o Consello de Ministros conceda o indulto para David Reboredo Torea. Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2013. Comunico tamén eh, para o asentamento da Cámara as seguintes